Zure guztoko estremerra ikusten ari zara eta txatean ikusten duzu e, eh, jendeak gauza harraro gidazten nahi dela, Pog You, Easy, en, Pog Champ, Pepe horrelakoak, baina ez dakizu zer gaitik idazten duen hori. Bueno, azken finean horiek e, motikono batzuk dira Twitcherako, en, kanpoko aplikazio batzun bitartez en, ejekutatzen dianak, ikusi aldianak, eta tutoriala honen bidez zerakutziko dizuegu en emotikon horiek ikusi izateko pausoak zein dien. Beraz, besterik gabe, aurrera. Twitcheko emotikonoek nola funtzionatzen duten jakitea nahi badugu, en oso erreza da. Twitchen zuk emotikono bakoitzari letra edo karaktere batzuk en, esleituta daude, eta karaktere horiek segidan, orden batean eta utzune en, tarteekin utzita, idaztiz gero, Twitcheko txatak automatikoki en, ba, karaktere lerro emotikono bihurtzen du, berak ezagutzen dituena. Zer gertatzen da? Emotikono asko daudela en, Twitcheko aplikaziotik aparte daudenak. Hortaz, hirugarrengo aplikazio batzuk instalatu behar dira, emotikono horiek ikusi alizateko, Eta, bueno, gaur tutoriala hengo deu, oso horreza da, hiru komplementu instalatzea da, zure nabegatzaia eta emotikono pila bat izango dituzu eskuragai, batipat, en, bueno, kanal inglesetan edo internazionalki asko erabiltzen den gauza da, en kanal, bas, nola zagoen nuke, bas, Espainia mailako kanaletara orantxe edo iristen nahi da, en, oraindik batzuk ez daukata, baina, bueno, pixkanak ari da zartzen, en, euskal kanaletan, euskal streamerren artean oraindik ez dago, baina, bueno, en, tutorial bat en da baitare beraien kanaletan jarri alizateko, erakusteko, eta Beno, ba, besterik gabe hasiko gea tutorialarekin. Hiru programa dira eta hirurak nola instalatu urakutziko dugu. Hiru aplikazioan instalakuntza prozesua ze aurretik, esan beharra dago en ba, aplikazio hauen estekak en, deskripzio kutxan utziko ditugula, zuek erraz aurkitu ditzazuen, baina bueno, ez dauka arazo handirik, eta lehenarekin ekingo diogu, better TTV da, Better Twitch TV. Eta bueno, aplikazioneatik esan daitekena da sarna dela iruretatik, urte gehien damazkiena, zeuret nik Twitchen edatuena dagoena da. Eta, bueno, oso horresa da, azken finean hiru aplikazioak ez dira en, aparte instalatu berrekoa, baizik eta zure nabigatzaientzako estentzioak dira. Eta kasu honetan, en, betartibik automatikoki detektatzen du zure nabigatzaia, kasua ez bada hala, ba, aukeratu behar dezute zuen nabigatzaia, nire kasuan Chrome da. Beraz, Chrome erako deskargatzen mango diot. Chromeren dendara etortze ditu eta betartibi hemen daukau. Emango diogu Chrome era estentzioa gen ditu. Sinkronizazioa gertzen da, baina ez daukazute hori mm, onartu beharrik. Eta hemen bai, upgrade permissions eman bezio zuen. Hau da, baimendu egiten dezutela onartzeko. Eta listo, Better TV jada instalatuta egongo litzateke. Estentzio hauetan bigarrena Franker Face zeta da, e, esan dezakegun bigarren zaharrena da eta bigarren edatuenare baita ere. Eta beno, eh kaso honetan baita ere, e, eh, navegatzaileko estentzio bat da, lehen esan dugun bezala, automatikoki detektatzen du baita ere zure navigatzaia eta kromerako deskarratzeko mango diogu, honek ere kromeren dendara bidaltzen gaitu, eta nahiko da, ainaidora krome ematea, estentzio gehitzea, aurreko egin dugun bezala. Berriz agartuko zaizugu sinkroneza zen nahi dugun, ez daukagu onartu beharrik, eta listo ongo litzateke, instalatu dugu Azkenik, berriena atera dena, en 7TV da, zazpi TV, eta hau ere ba, oso horresa da instalatzeko, hemen kaso honetan ez dizute eh, aukeratzen automatikoki nabigatzea ezin da, baina zeu aukeratu erduzute, gure kasuan Chrome denez Chromeko aukeratuko dugu, baita ere Chromeren dendara <laughs> bidaltzen gaitu, eta baina erra Chrome matea da, estentzioa gaitzeko, eta, bueno, sinkronizazioa etxi, Kasu batzutan, youtuberak gure badio, zutun, badio baimenak eskatzen ditu, em, eta onartu behar da youtuberak gure, balio dut eta hauek e, youtuberako. Eta listo, azira batean instalatuta dauzkau, orain Twitchera jongo gea, eta ikusiko deu, em, funtzionamendua nola dabiltzen. Bueno, ba, kasu honetan, e, eh, deprodiatxe neure kanalera torri naiz Twitchen, ze nire kanalean aktibatuta euskatelako emotikono pila bat, iruren kasuan. Eta adibide bezala, ba, bueno, erakusteko txatan nola utzik dagoen ez, eta gorain zuzenekoan <laughs> enaizen ezari. Ba, bueno, erakutziko izutet, en, azke finean Twitch ezautzen duzute, en, zuzeneko tarako balio izute, eh? baina kasu honetan en, offline dagoen txat batera sartu naiz, lasa ego ibil gaitezen probak egiten. Eta, bueno, em, emotikoan abialtzen daituzuntean denean, bueno, txatamen daukazute, motikono batzuk, esan dugun bezala, azken finean, letra atzuk dira, en, kombinazio bat denean, automatikoki irudi bihurtzen ditunak, komplemento hauek, eta horietako bat da, adabidez, en, maiuskula zidazten danean, E eta Z. Izi, hau da, R6 dela zerbait, ez? Horan, bigaltzen badegu, ikusten dezute agertzen dela, Xagua gainean jartzen baduzu gaina honditu egiten da, en, ikuntz, ipintzen du emotikonoa izi da, Better da, kaso honetan, nire kanalean, eta, bueno, Hello Boat izeneko tipoatek igo zuen. Bueno, hau adibidez ibiltzen da, ba, zerbait en, en, partidan ojo, kaldi hon batean dezunean, eta lehatzeko, ez, derreza izan dara bezala. Baina, karo, en, pentsatuko zuten, nik ezin ditugu gogoratu emotikono guztiak, buruz ez. Izi adibidez erresa da, baina beste batzuk agian ez dian errezak, eta ez dakizu askotan kanal baten zein dauden aktibatuta eta zein ez. Horretarako, en, azkenengoak, zazpi tv 7 tv nahiko ezaugarri berezi ona dauka, ze hemen bera jeste maziate, eta guagaratuko zaizute ikonito hau txatean, zazpi TV emotes. Horrezak atzen zute, hartuko zaizue menu hau. Eta hemen, goian daukazute zazpi TV, kanalean nik zazpite dauzkaten, aktibatuta dauzkaten emotikono guztiak dira hauek, hau da, erabilial izango dituzutenak, eta ero daude global batzuk, nik aktibatu gabere existitzen direnak, Baina, 70 botoi botoionek opzioa ematen dizute, baita beste bietako ikonoak ikusteko. Bete artibikoak zein dauden aktibatuta, eta adibidez, gemerauntzearen kanalean ikonta uzkagu, gemerauntzearen logotipoa, eta ikurrina adibidez, eta baitare Franker Face zetaren emotikonoak zendian. Nola bialtzen dian emotikoan hau? Oso oso erreza. Menu, Twitchen menuotik bezala. Etortzen zarete, adibidez. Pepe over hit, klik egiten dezute, hamen jartzen da menuan, eta enbiarre ematen dezute. Eta listo, emotikona bidalita dago. Beraz, neko interesgarria da, en, espero dugu euskal streamerrek ere aktibatzean behaien kanaltan, ze joko asko maten du emotikonoen guztionek txatean, eh, azken finean emotikonoak debalde dira, streamerrantzat kostu ekonomikorik ez dauka emotikono hau jartzea, zuentzat ez dauka kostu ekonomikorik em, emotikono hauek izateak, eta gainera, gero streamerrek ikusiko dute berein bideoan, baina zenbait em, aplikaziokin, Betertibiren kasuan ustet eta Frank Herfei aren kasuan emotikono pertsonalizatu sartu itzazkete beraien kanalerako adibidez, sartuta dauzkaunak game erauntzen kasuan, dauzkagu sartuta ikurrina eta erauntzen logotipoa. Beraz, zuen kanalerako emotikono gehiago lor ditzazketzu era honetan. Eta, bueno, ba, ja instalaturik hiru programa hauek, zoik gozatzea asfaltatuko da, e, kanal guzti, bueno, guztietan ez, baina aktibatuta dauzkatenetan ahartu izango zute, en, erabiltzaiontzat hause da, oso simplea izan da, ikusi zuten bezala. Eta, bueno, interesale magoa zute, streamerrak zaretenok, edo streameatzen azien nahi dezutenok. Hemen goian, agertuko da bideo bat, streamerrentzat nola beraien kanalean aktibatu en emotikonoak, nola aukeratu ze emotikona nahi dituzuten, eta baita ere, zuen emotikono pertsonalak igotzeko tutoriala izango dezute, Eta besterik gabe, baskerrik asko ikusteatik, eta gemerauntzen kanaleako tutorial bat izan da. Agur!